Guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay mag-oil change ng Toyota Prius Hybrid. Yan. Uh, second generation. Ito yung i-oil change ko ngayon, okay? Huwag kalimutan mag-subscribe sa Jupram YouTube or Jupram, okay? So, buksan mo natin na yung hold ng sakyan. Okay? So, kailangan natin ng disposable gloves, okay? Para mag-start tayo mag- uh, oil change. Ito ang kailangan guys. Ito lang tatanggalin is yung top ng engine, okay? Tanggal mo natin ito. Ilagay natin dito. Then, let's see, check ko muna kung gaano karumi na yung ano, na ano, marumi na. Maitim na yung oil. So, kailangan na ma-replace. <laughs> Kailangan na ma-oil change. Okay? Okay. Now guys, kunin natin yung jack. So, itong jack, kailangan natin ito. itaas natin yung car, okay? So, kailangan guys, you have to check kung nakalaki itong jack, na, jack natin, okay? Kasi delikado po, hindi nakalaki. then kailangan ng support, okay? Para mas secure tayo nang papasok sa ilalim. Luwagan natin ng konti. Kailangan guys, luwagan natin ito. Tago natin dito. guys, ito yung container na paglalagyan ng used oil para hindi magkalat. Meron siyang bukasan dito, meron siyang saraduan dito. Okay, buksan natin to, tanggal natin yung cup. Tapos ilagay natin sa ilalim. Sa ahod niya yung oil. Tapos kuha tayo ng plywood. So, ang tools lang natin guys sa yung 716 na uh, ratchet. Yan. Saka yung 716, okay? Size 716. Saka yung pantanggal ng um, oil filter. Okay? Yan. Ito yung pulse natin para gamit natin. So ito yung oil. Uh, full synthetic sa e 5W-30 motor oil. Yan ang gagamit natin. I think mayroon pa akong kwa dito. Sobra. Guys, so pwede pa ito, yung naiwan na tag 1 liter kasi ang itong this is how many liters? Uh, ah, 4 liters. So kailangan lang natin is 4. So mayroon pa mga sobra, okay? Kasi ito is uh, ah, 4.73 liters ang bawat container. So mayroon pa tayong sobra extra, okay? So gamitin natin 'yan. Sayang din. Kaysa ano. So muna natin gagawin guys, tanggalin natin yung uh, nut or bolt dito sa may tangke, okay? Doon sa oil tank niya. Tanggalin natin yung tanggal natin itong ano, uh, nut dito. lang yan, konting higpit lang yan kasi. Yan, kita niyo yan, ang itim. Ito, ang itim ng ano. Ang itim ng pamunas. Ang itim ng oil, oh. Kailangan lang, kailangan lang talagang palitan kasi kon na, uh, ang uh, full synthetic kasi guys, pag nag uh, o oil change kayo ng sasakyan nyo, it's uh, good only for 5,000 to 7,000 miles. CTO is uh, I think 6,500 miles na. So kailangan ng palitan. Okay? So makita nyo ang itim oh. Pag nakikita nyo yung content sa video, maitim na yung oil. So kailangan ng palitan. So ngayon guys, tanggal natin yung oil filter, okay? Ito yung gamit sa pagtanggal ng oil filter. Kasi pagpagawa ko pa ito sa no sa shop. Siguro 50 dollars. So ako lang gagawa. May lagay ko pa yung gusto kong oil, okay? So since wala nang ano, wala nang tumutulo na langis, lagay ko na yung oil filter, okay? Kailangan na uh, naka siya, nakadikit yung yung seal niya dito sa oil filter para maganda yung tight niya. Hindi yan tutulo ulit, okay? So let's go. Ibalik na natin yung bagong oil filter, okay? So the same tools ang gagamit natin guys. So kunting higpit lang, okay? Hindi masyadong maigpit kasi baka masira yung trade ng ano, yung pinagkakapitan ng oil filter. Kasi pag nasira yung trade guys, malaking gastos niyan. So kailangan kunting higpit lang, okay? Siguraduhin lang na huwag mag-leak yung oil. Tapos, pagkatapos noon guys, ibalik natin yung tinanggal natin na bolt. Talo, oh, pukuntiya lang tulo. Oh. So, pwede na nilagay yung bolt ulit doon sa oil tank. Okay? Gawin din, ang higpit lang. Hindi masyado mahigpit. So, paluwag kanina. So, ngayon, paigpit naman, okay? Oops, tama na. Tapos, punasan natin hindi ko matunis. Check na kante. So, nailagyan natin yung bolt, sa yung oil filter. Ang next natin magagawin ay ilagay natin yung langis, okay? So, since ito, meron pang laman guys, mga bago mga ito, gamitin ko lang ngayon. So, ito yung gagamit natin para mapaglagay ng langis, okay? Basta guys, pare-parehas ang ano, ang kategory niya, like sa A5W-30, yun yung magkalo-halo daw. So, dalawang liter na yung nalagay ko. So, I need two more liters, okay? Kasi ang naiwan sa bawat galon ay tago 1 liter. So, kailangan ko palagyan ng isang litro. But kailangan natin i-check yung kung gaano kataas na yung oil. Kailangan nandyan lang sa guhit. Ito. Yan. Sa guhit lang palagi. Kasi pag sumubra, masama, na, masama naman sa makina pagka sumubra yung oil. malayo pa. Dalawang litro pa kailangan. natin pumulang lake. Yung <clears throat> tumutulo. Okay. Good. Yung tumutulo. So buksan natin itong bago. So possible may ma dalawang liter na maiwan dito. So pwede pa lang gamitin ulit sa next na mag oil tayo. Okay? So, lagyan pa ng 2 liters. So ngayon, check natin guys. Yung kung saan na yung oil. Since walang leak, walang leak, i-babaan natin yung car, okay? Kuhin natin to container na pinaglagyan natin ng ilis. Okay. So takpan natin. Tapos balik natin to sa box niya para may tapon. Supid ng baba yung car, okay? Hanggang na to. So guys, tinanggal ko na yung plywood. Saka yung container, nandito na. Ngayon, tanggalin ko na yung jack. Ah, lugan natin yung jack. Or, itaas man ng konti para tanggalin yung support, okay? So guys, meron kang support pagka naggagawa kayo ng uh, something under your car, okay? So, babahan natin yung car. Sukatan natin yung oil kasi nag-flat na yung ano, yung car. Kanina kasi tabingi. So hindi natin masusukat ng tama. Ngayon, i-check natin kung tama na yung oil, okay? Natin. Yun, tama na yung oil. Nandun na yung oil dito sa may uh, pangalawang tuldok. Meaning, okay na siya. Meron na siyang apat na litro na oil. Okay? Let's say, lagyan na ng konti muna. Parang kulang ng konti. So, lagyan natin ng konti lang. Pero lang guys, doon lang katali ang mag-oil change, okay? Hindi nyo na kailangan pumunta ko sa dealer o sa mga shop para mag-change. Kaya na mismo, pwede nyo lang gawin sa garahe nyo. Yun, okay na. Balik! tanggalin itong ito. Ano ba tawag nito? Tapos takpan, guys. Takpan yung engine. Kaya yung cup. Tapos i-check na rin natin tong air filter, okay? Ah, okay pa siya. Malinis pa siya yung malinis pa yung air filter niya. Yan yung air filter guys, uh, malinis pa so hindi pa kailangan palitan, okay? Yan. So ito, naibalik ko na tapos yung air filter niya okay pa. So okay, salamat sa panood. Huwag huwag kalimutan mag uh, mag-comment, i-share at saka mag-subscribe. Jupram